Vaya gorro de mierda que te has traído. ¡Uy! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está sonando? No, no, yo no. Yo lo voy a coger, ¿eh? No, que yo. Pues entonces lo cuelgo. Sí. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué te han dicho? Que debido al trágico incidente ocurrido la semana pasada, la empresa va a realizar una evaluación psicológica ah. para ver si hay secuelas, ah, por nuestra propia seguridad. Ya está la empresa otra vez dando por el culo. Seguro que es para despedir a alguien. Tú siempre igual, desconfiando de todo. Está bien que la empresa se preocupe ah. por nosotros, mm. porque eso mejora la calidad del trabajo. Lo que pasa es que siempre hacen preguntas muy personales. Y ah. no entiendo qué les importa a ellos, que era lo que hacía yo de pequeño. O lo que me hacía mi madre. O lo que decían que era mi padre. O... Que hacen muchas preguntas personales. Mm. Todo eso son tonterías. Y al final lo que ocurre es que un tío va a la puta calle. Pues conmigo que no cuenten. Vamos a ver, chicos, no puedo entender que dos hombretones como vosotros estén tan preocupados por una cosa tan tonta. Las evaluaciones psicológicas solo sirven para medir el daño sufrido por un shock traumático debido a un cambio brusco en la rutina. Ya está, no tiene más. Claro, y tú saber de esto con ese gorrito tan ridículo que llevas. Listilla, que eres una listilla. Mira, yo sé de esto porque mi novio me lo ha enseñado. ¿Mm? Él hizo las prácticas en recursos humanos en Metro de Madrid en esos momentos tan difíciles. De hecho, tengo un bolso aquí con un kit completo para resolución de problemas laborales. <laughs> es muy fácil, muy sencillo. Mm, yo no dudo que tu novio, pero ¿tú es que...? Mi novio ha hecho un resumen de todas las preguntas de los test del mundo y ha concluido que hay tres preguntas fundamentales por las cuales uno puede conocer al sujeto estudiado ipso facto, ¿de acuerdo? Venga. De acuerdo. Muy bien. Primera pregunta. ¿Ha tenido alguna vez atracción sexual hacia su madre? A lo tuyo. ¡Tiempo! Segunda pregunta. ¿Has sentido alguna vez atracción sexual hacia su mascota? tiempo. Tercera pregunta. ¿Has sentido alguna vez atracción sexual hacia alguien de su mismo sexo? Tiempo. Con estas contestaciones no vamos a ningún sitio. La única solución que queda para este problema es la hipnosis. <laughs> No lo puedo creer. ¿Y tú crees que eso servirá para algo? Claro que lo sé. Va a servir porque tengo mucha experiencia en esto, créeme. Atentos. Caminamos sobre verdes prados, los muslos sobre la hierba las águilas sobre nuestras cabezas. Somos un equipo. Yo soy el otro. Yo soy el... ¿Qué mierda es esto? Siempre igual interrumpiendo. Ya está. ¿Ya hemos acabado? Yo no noto diferencia, ¿eh? No, porque, claro. Eso es una gilipollez. Yo me voy, hombre. yo atrás ¿Qué haces? ¿Tú? ¿Dónde vas? Si al final tengo que coger el teléfono yo. ¿Sí? Sí, señor Rodríguez. Los pollos están en el asador. Eh, no, no, no, no, no, no. Eh, las cacatúas han volado. ¿Eh? Ah, las marmotas han despertado. Thank <laughs> you.